मना संजीव संजय मोटो हमारा नाम राजकिशोर ठीक है तो डाउन है तो दिन में कितना कमाया होगा अभी नहीं है छः सौ सात सौ ऐसे निकले हाँ इधर में घर नहीं गए आप घर नहीं लॉकडाउन में कैसा चला आपका वो जमा हुआ पैसा जमा हुआ पैसा खाए हैं और दारू उर दूसरा से लेकर फिर चलाए हैं उधारी लेके हाँ ক'বলগা একো নাই হে এইবিলাকক ক'লেও লাভ নাই নক'লেও নাই এতিয়াতো খুলি দিছে চাগে এতিয়া চলি তেনেকুৱাই চলি আছে আগৰ যেনেকুৱা মানুহ চানুহ একোৱেই নাই গুৱাহাটীত কিবা কৰি বন্ধৰ মাজতো আপোনালোকে ওলোৱা নাই নাই মোটামুটি আপোনাৰ হেৰি বিয়াল্লিছ দিন ওলোৱা নাই এতিয়া অলপ অলপকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে চলিছে আৰু খোলাৰ পিছত চলিছে মানে ইমান ভাড়া চাড়া নাই টুকটাক মানে কিবা ইয়াতে ফুটপাতে দোকান লাগাই কিনে চলি আছোঁ ল'ৰা ছোৱালী লৈ পেলাই কষ্ট কৰি খাই আছোঁ সেইটোৱে আৰু কি কৰোঁ तीन महीना मालिक का घर भरा है तीन मालिक का घर भाड़ा वो कैसे दिया वो अभी दिया नहीं है वो कमा के देगा ला मालिक झमेला नहीं कर रहे कुछ बोला नहीं है तो उसको नहीं बोला उस दिन मांगा तो बोला कि काम कर रहा है कर देगा ला সেল এই যে একটা দুইটা এরকম করে হয় আর কি। এখানে তো আর বেশি হবে মার্কেট না না বেশি হবে না আর মানুষের হাতেও পয়সা নাই अच्छा কিরকমভাবে চলছে কষ্ট করে চলছে কি করুন কষ্ট করে চলতে লাগছে কোনো রকমে চলছে আর কি चना बादाम पापड़ चिप्स बोगड़ी यही सब बेचते हैं इतना दिन तो आप बेच नहीं पाए हाँ इतना दिन बेच सके नहीं तो इत, इतना दिन चलने में असुविधा नहीं हुआ हुआ तो अब कैसे मैनेज कैसे किया मैनेज किया इधर उधर कुछ करके सब्जी उब्जी थोड़ा बेच उच करके अच्छा और अभी अभी तो कुछ ये तो हमारा पुराना धंधा है अभी अभी मतलब कब से करना मतलब कर सके कब से कर पाँच बजे से खुला दिया है हाँ तब से हम कर रहे हैं अच्छा अच्छा और क- कब तक करेंगे रात को रात को नहीं ये सात बजे तक चलाएगा बस मिलेगा तब ना आएगा पैदल नहीं आता है ना बहुत ज़्यादा दूर जाता है हम तो गणेशगढ़ी तक जाता है और आप कहाँ रहते हैं रेहाबाड़ी আচ্ছা কেটা কে পায় না মোটামুটি ডেৰশ দুশ বা বৰ বেছি আঢ়ৈশ এনেকুৱা হয় আশী টকা আশী টকা জমা দিব লাগে ৰিক্সাৰ মালিকক মই আগত মিস্ত্ৰী কাম কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মিস্ত্ৰী কাম লকডাউনত চব বন্ধ হৈ গ'ল বন্ধ হোৱাৰ পিছত মই মানে চলাত অসুবিধা হৈ গ'ল কৰিলোঁ কাম চাম নাই কোনো কাম নকৰা মাল মেটেল নাপায় এতিয়া ঘৰত চলাৰ কাৰণে অসুবিধা হৈ গৈছে এতিয়া উপায় নাপায় আমি এইটো ঠেলা কিবা কৰি বনাইছোঁ বনাই মানে ফল মূল বিক্ৰী কৰি আছোঁ তথাপি বিক্ৰী সেনেকুৱা নহয় তথাপি কিবা কৰি চলি আছে আৰু আৰু বিক্ৰী নহ'লেও মানে কিবা কৰি চলাব লাগে উপায় নাই এতিয়া পেটটো চলাব লাগিব ঘৰখন চলাব লাগিব अगर अभी नहीं खुलता तो और झमेला होता शायद हूँ बीमारी भी देखना जरूरी है এতিয়া কি কৰা যাব চৰকাৰে যিহেতু দেশত তো বহুত আমাৰ দেশত নহয় গোটেই দেশত যে কৰোণা ভাইৰাছৰ কথা শুনি আছোঁ তথাপি সেইটোৰ মাজতো আমি কিবা কৰি আৰু জীয়াই থাকিব লগা হৈছে এতিয়া কাম কাজটো কৰিব পৰাই নাই সেইকাৰণে আমি ফল মূল বিক্ৰী কৰি আছোঁ এতিয়া ঈদৰ আগত হৈছিল মোটামুটি তিনি চাৰিশ ওলাইছিল দিনত কিন্তু ঈদৰ পিছত আহি মানে বিক্ৰী সেনেকুৱা হোৱাই নাই দুইশ টকা ওলাব পৰা নাই এতিয়া আগত দুই তিনি চাৰিশ মান হৈছিল দিনত এতিয়া বিক্ৰী হোৱা নাই वही ज़्यादा नहीं चलता है भय से आदमी नहीं खाता है ना भय से आदमी खाता नहीं है तो अभी तो प्रॉब्लम हो रहा है हाँ तो आपका कुछ दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है या फिर यही मेन है नहीं यही चलता है यही लेकिन चलता कम चल रहा है कम चल रहा है